Baby, ya cayó la noche, tanto tiempo pasó. Está bien que me provoque cuando estamos solos. Baby, ya cayó la noche, pendejemos que esto pase. ¿Dónde iremos? Eso no sé, pero claro, tú es cero. sé que hasta Quédate que aquí no hay pero Estamos solos, no hay daño tercero Sin testigo me pongo grosero Tiene la técnica lo que quiero Estamos entrando en calor Si ayer faltó el valor Hoy sobra la tensión Yo perdimos el control Baby ya cayó la noche tu pasos donde iremos? Eso no sé, pero es claro, tus ceros. Y todo le queda bien, saca siempre 10 de 10. Su cintura siempre en tren, su boquita dulce miel. En la pista todas la ven y le explotan el DM. Aumenta mi RPM. que no me dejes hacer Si está hecha full, estoy adicto a ti Baby, quédate aquí No me dejes hacer Si me piensas a mí Como yo pienso en ti Baby, no me dejes aquí tan solo, no, no Tan clarito que no soy tu ti Si tú me besas aquí Yo te lo voy a hacer tranqui Desde antigua hasta mi otra galaxia En otra instancia siento tu fragancia Te doy la sustancia Esa que te desespera La que cuando tú aceleras Se lleva todas mis penas es cuando estamos solos. Baby, ya cayó la noche. Ven, que esto pase. ¿Dónde iremos? Eso no sé.